一月初，我到了台湾的最南端屏东，参观五兰路子部落的咖啡园。这边的泰雅咖啡，大概就是从日治时期然后流传下来的基比卡种。那经过这些年的一个驯化之后，已经非常适合我们这边的一个风土。身为我们山林的一个守护者，在发展产业的时候，要非常重视我们环境的永续。 他们用祖先留下来的咖啡种子找回当地著名的骄傲。眼前的水域是相通的，那相通的水域是可以做自然养殖哈。也在林边看见，在充满限制的环境下，大家团结努力来寻求突破。上面是建制的是锥形的太阳能板，一定的间距，然后让光线可以进来。土地如果只是用来做发电，其实是。 很可惜的，是不是？光电板下面的有适当的农作，香蕉它是属于比较高经济的的作物，又很适合在屏东县这边光照很足的地方种。这些地方创生的能量，让我们看见台湾人的韧性，学习人与土地的关系要如何永续，搭起产业、生态和社会共生的桥梁。我是唐凤，新的一年邀请您一起来参加。 五月十一、十二启动亚洲亚太社企高峰会，从台湾出发，启动社会创新的能量。